өзгөрмө электромагниттик талаанын таасири астында кабыл алуучу вибраторда өзгөрмө ток козголот кабыл алуучу вибратордагы токтун термелүүсүн кабыл алуучу вибратордун өткөргүчтөрүнүн ортосундагы боштуктагы учкундар аркылуу аныктоого болот